tonight we're just going um, to move into a time of processing and unpacking our formal and informal and informal education. Donc ce soir, on va prendre du temps pour faire euh, des mises en pratique par rapport à tout ce qui est euh, formel, non formel et informel. We're going to have um, Phil lead us in this time tonight. Et puis, on va avoir uh, Alec qui va nous diriger à travers de cette soirée. So, Phil, you want to come on Alors, uh, Phil, bienvenue. Good evening. Bonsoir. I've been reflecting today what a gift Uh, this university is to us. Je pense qu'on a tous vu quel don cette université est pour nous. And uh, uh with any gift, of course, it's uh, uh, something that we steward. We're given it for others. Et bien sûr, quand on reçoit un don, on le reçoit pour d'autres et donc on doit bien le gérer. And uh, I was sitting over there so thrilled <laughs> hearing again about the different ways we learn. Et quand j'étais assis là-bas, j'étais tellement content d'entendre à nouveau parler de ces différentes manières d'apprentissage. Et donc, pour, chaque, pour certains d'entre nous, peut-être par rapport à ces trois moyens d'apprentissage, nous avons besoin d'avoir un petit peu un changement de, paradigme, un changement, un changement dans notre mentalité. Not just as individuals. Pas seulement en tant qu'individu. Mais peut-être même un, lieu différent de formation. Uh, Parce que tout a trait à l'apprentissage. Et tout contribue à cet apprentissage. Uh, what we'd like to do is to uh, explore, or for you to explore, something that I guess is obvious. Et j'aimerais qu'ensemble on explore quelque chose qui en fait est évident and that is uh, <laughs> if, if, if we do this, surely it was something that we learned from Jesus. Et que si vraiment nous faisons cela, c'est parce que nous avons appris cela de Jésus, the master teacher. le maître enseignant. And uh, uh, what we would like is for you to break into small groups. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous vous partagiez en petits groupes. And I have a passage of scripture for you. Et j'ai un passage de l'écriture pour vous. It's from the Gospels. Ça vient des évangiles. And for you to uh, read through that together and identify uh, how Jesus was applying these different kinds of Of, uh, training. Et donc vous allez lire ce passage de l'Écriture ensemble et vous allez identifier les différents systèmes d'apprentissage que Jésus utilisait. When was he engaging in formal uh, uh, training? Quand est-ce qu'il était engagé dans un apprentissage formel? Uh, est-ce qu'il y a aussi euh, un apprentissage non formel qui se passe? et, dans quel domaine est-ce qu'il était informel? And so we would like you to break into groups of or or however it works for you. Et donc euh, mettez-vous en groupe de 4 ou 5 ou comme vous désirez. And uh, we'd like you to look at Luke chapter 6. Et on aimerait que vous regardiez au chapitre 6 de Luc. Uh, ce n'est pas une évaluation. Uh, uh, there isn't any grading for this assignment. On ne va pas vous noter pour ce travail. Et ce que on aimerait voir, c'est que vous vous engagiez avec cette façon de penser. Because we want this to become very familiar to you. Parce qu'on aimerait que ça devienne quelque chose qui vous, qui vous soit familier. And then take a bit of time for feedback. Et ensuite, on va prendre un petit peu de temps pour les rapports. And then we want you to continue to think about how this could work in your location. Et ensuite, on va continuer pour se poser la question comment est-ce qu'on pourrait faire marcher ça là, de là où nous venons Is this already happening? Est-ce que ça se passe déjà What can you do to be more deliberate Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus intentionnel Quels sont les ajustements qu'il faudra faire Donc c'est là où nous allons ce soir. Donc mettons-nous en petits groupes et étudions Luc chapitre 6. Est-ce qu'il y a des questions Good. Oh. is it the whole chapter? Uh, yes. Oui, tout le chapitre. Uh, you can do the whole of Luke's gospel, but we don't have time. On pourrait faire tout l'évangile de Luc, mais on n'a pas vraiment le temps.